Hello，大家好，我是金玲老师，欢迎来到我们的许愿时间。那么今天呢，这边的这四个牌阵呢，主要是针对我们接下来在近一个月内我们的人际关系以及财运关系呢所要注意的提点方向。那么请大家静下心来呢，挑一颗你第一眼就入眼的石头呢，来作为你在。 潜意识里面呢，所需要被指引的方向哦。在我们开始做解说之前，请新朋友也务必要先帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样也是给老师的一个肯定哦。首先，我们先来看的是第一颗石头，这颗石头呢，它是像清澈的河水般的蓝色，那它也代表的是像天空的一样的蓝色，所以它会代表是第一个，你要先。 呃，看看清楚自己呢有几两重，尤其是针对在财运的部分，也就是如果你有很多的支出，你要先想清楚什么是重要的，什么是次要的，哪些是该花的，哪些是不该花的，啊，不要呢没有记账，然后莫名其妙就把自己的这个一些储蓄啊给花光了，那再来再跟人应。 对的，呼应的部分呢，也要注意一下，因为它也会代表是，你渴望的是可以攀上一些关系或者是一些人，但是对他们来讲，你就像是水，好，或者是望着天边一样的一个状态，那会让你会觉得是说，好像没有办法那么轻易的去靠近这些人际的部分。那稍后呢，也会看看呢，排阵这边有没有跟你讲，要透过什么样的模式呢，来补足，好吗？ 那我们来看一下。首先呢，第一张牌呢，这一张牌代表的是天地否。那它呢，也是我们六四卦里面的第十二卦。一般呢，拿到这一张牌的时候呢，它会代表是我们在财运上逢到的是阴阳不合，那是属于困顿的一个状况，因为它会代表的是说中间是有一道道的门槛需要。 循环渐进的去突破，然后你才可以看到，呃，一片晴朗的一个状况。所以呢，在我们经历的这一段历程的时候呢，相对的内心可能会觉得比较辛苦一点。不过没有关系，它就是一个很短暂的时期。你在这个时候呢，裤裤带子呢就是要勒紧一点，不要过度的就是消费，然后要以手。 哦，来持家，那这样就不会有太大的一个问题。那再来呢？这张卡片也会跟我们的石头的颜色是有所呼应的哦。你也不要去指望是说有别人会来给予你这个帮助，或者是说掉下一笔横财。这个的话呢是比较不切实际的，因为这个也会代表的是要一步一脚印的慢慢的走上去，需要靠你自己的努力去累积。所以这个月很适合去努力。 打拼啊，来让你的业绩呢，呃，有所呈现。那这样子就可以在隔月的时候呢，达到不错的一个收获哦。那我们来看一下，也就是在人际的部分，我们要注意的部分是什么？在人际的部分呢，我们可以看得到的是这张卡片，它代表的是宝剑孩子 c h i l d of Swords。 那么，宝剑孩子呢？其实这个呢，是我们大家都很熟悉的一个童话故事，也就是 Pinocchio。是的，那我们知道呢，这个它也会代表的是不能够欺瞒，因为他在故事里面这个小男孩呢，他是有一个木匠把他雕塑出像一个人的样子，然后也会反映的出来，就是第一个，你是被。 期盼的你是被依赖的，因为呢，呃，这个木匠呢，他是非常喜欢我们的这个 Pinocchio 的。那再来呢，这个 Pinocchio 呢，他在面对镜子里面的自己的时候，发现如果我讲谎话，我的鼻子呢就会变得又尖又长。所以这也会代表的是说，你要去面对的是你有没有对有。 周边的一些人有一些长久以来的谎言，或者是有一些话你自己讲久了，你自己都相信了呢？不要自我欺瞒跟欺骗哦。那在这一张卡片里面，它也会透视出呢，一个人呢会有想要这个欲望，因为它会代表是他希望可以融入其他人，不要有跟别人有不一样的地方，可以变成一个真正的人，而不是像一个木偶一般。 但是切记要记得，就是一开始的时候，嗯，Pinocchio 他是有很乖乖去上课的，在故事里面，后来他是听了别人的谗言，然后呢，他就都去玩乐了。所以是说你要注意一下，你周边有没有类似这样的损友，他们给你呃导到不对的一个方向，不要让这个欲望、贪婪的这个绳子哦，像操控的这个木偶一般呢，操控了你哦。 所以呢，在这一张卡片给我们的警示，就是在人和的部分，我们一定要以最真诚的心去对待别人，那这样子呢就不会莫名的被操控咯。好，那再来呢，我们来看一下下一个牌阵，是拿这一颗石头的朋友，那这一颗石头代表的是祖母绿。一般来讲，拿到祖母绿的朋友们呢，在人际方面啊。 呃，就比较会有贵人缘，而且呢，在财运方面呢，可能也就比较能够得到长辈或是长官的一个加薪啊，或者是扶持的一个效果。我甚至可能有的时候要短期的去借贷啊，找长辈，他们都比较愿意伸出手来给予协助哦。好，那我们来看一下这颗石头呢，它对应的牌阵给我们在这近一个月呢的提醒又是什么？ 首先，我们看的是这一张卡牌，它代表的是雷水解。那雷水解呢？它在易经里面是第四十卦，它会代表的是这个消灾解难的意思。那也会代表是雨过天晴。我们可以从这个牌阵里面看到的是有那个鸟呢，从这个鸟笼里面呢脱困了。 所以它也可以代表是展翅高飞，你不会受到约束，你可以去做你想要做的事情。可是也要一个警惕，就是它会代表的是你必须要准备好。它是属于像一个重新开始的意识，因为，呃，一开始你虽然是被困在这个鸟笼里，但是这个鸟笼也算是一个家，一个可以让你安身立命的地方，只是你失去了自由。 但是呢，我们在这张卡片它的财运的部分也会代表的是，如果您刚好逢到是，呃，换工作或什么的，那你一定要呃好好的安定下来，也就是你要让自己度过那个试用期或者是说考验期，那你就可以呢，呃，很稳扎稳打的。 继续走下去喽。所以，如果拿到这张卡片的朋友正经历换跑道或者是转职、刚新上任，这都是不错的一个方向。那待业中的朋友拿到这张卡片的话呢，也会代表是你要把不要把自己困在一个家里一样，然后就无所事事，也要让自己呢去学习一些工作技能相关的事项，让你呢还是能够。 不会虚度光阴，能够继续的有所成长哦。那有所成长的话，比如说你学了一些技能什么的，这些都会对我们的工作相关呢会有所帮助。那再来，我们来看一下我们在财运的部分。在财运的部分呢，我们拿到的是这张水晶五 （Five of Crystals）。那我们可以看到有一个小矮人，他目前呢正在把一个这个。 曼茶罗放到它的这个屋子的这个上面啊，那么我们也可以知道呢，这个曼茶罗这一个圈跟这颗星星呢，它其实也是象征的，代表是天地之间，所以也会代表是第一个你目前的这个人际状况啊，或者是人和，有的时候就是比如说，如果你是要做。 生意的，或者是需要人家帮你做转介绍，你就差这么临门一脚，而这临门一脚好像就是已经箭在弦上的样子啊，所以基本上可以看到这个小矮人是一脉轻松的样子，吹着口哨啊，很轻松的样子，正在做最后的一个装饰。所以对你来讲呢，呃，关系其实都是进入非常稳定的一个状况，而且呃那个。 结果呢也蛮可预期的，是可以达到。因为旁边这边呢可以看到是一个苹果树，上面的果实是非常的多的，和结的蛮多的。这就是说你其实也蛮快就可以收成的。拿到这张卡的朋友呢，你可以透过你的人脉关系呢，帮你呢达到更多的这个收获跟回报哦。所以相对的其实是还蛮不错的一个状态。 好，接下来我们来看下一副卡片。下一副卡片呢，是选择这一颗棕红色石头的朋友。那么选到这一颗石头的朋友们，它也会代表的是你在这个不管是在金钱上面，你都有一股冲动。比如说，我有一股冲动，我好想赚钱，我好想要去呃，透过可以大力大发的方式。 啊，或者是说这个红色在关系上面的话，就是你非常的有热血，然后很 passion，very passionate 啊，很热情。所以如果用在工作啊人际上面，其实是不错的。但是如果用在财运方面的话呢，我们就要注意一下了。啊。为什么？来，我们来看一下，选择这张牌阵的朋友呢，我们首先看到的是。 这个财运的部分，逢逢到的是第五十二卦，也就是更为三。那更为三，我们都知道它代表的是付出。可是付出一定是有收获的吗？不一定。就像大地，它在孕育生命的时候，它不一定会要求回报，但是它要求的是一个生态的平衡。那通常在这个卦里面，它也会代表的是要心无杂念，要保持这个脑袋的清净。 要能够那个静下心来哦，所以通常呢，也会代表是在财运上要保守一些，而且更为山，它会代表是像山一样是屹立不摇的，它没有办法一直动，所以呢，在财运的部分短期内是逢到停滞的一个状况，所以会建议不要太过积极的去做一些大的投资。 啊，或者是说杠杆千万不要过大，因为在这个时机点，对应来讲呢，一动不如一静哦。好，那么再来我们看一下拿到这张卡片的朋友们，他们的在人际方面呢，所要注意的部分呢，我们拿到的卡呢是这一张卡片，也就是魔杖九 Nine of Wands。 那么拿到这张卡片的朋友我们可以看到呢，它这图里面呢是一个小仙子，然后他正准备打开这个门，然后这个门的后面呢是有水池的、有森林的、有花花草草，那也可能有很多的资源哦，比如说草药啊、食物啊等等的，有很多新奇的东西是在未知的东西在等待着他，而跟在这个。 仙子的脚边呢，我们可以看到的是一只兔子。那同时呢，这个门把上面哟有非常非常多的这个蝴蝶。蝴蝶一般来讲的话，都代表的是展翅高飞的意识。那现在他们却是停在这个门上，也代表是你要下定决心去迎合一些人，或者是说去面对人际的话。 走出那一步，那你就可以迎接不错的事情哦。因为呢，它也会代表是要进入一个新的旅程。如果您刚好是逢到转职或什么的，那它就更会相对代表的是你会要面临跟新的同事的相处，或者是面对上司部署。那这些人呢，很有可能都可以给你带来更多的一些那个收获，因为他们可以。 给予你资源教导你啊，或者是补足你不不擅长的地方，所以在这个地方就是要鼓起勇气去跟人多做一些社交 social，那绝对你是不会太吃亏的。而在这里呢，希望呃拿到这张卡片的朋友们，呃，不管你现在是不是 work from home，你都要呃私下呢更积极的跟同事呢做一些互动啊，或者是。 呃，可以去关心别人那对你都会是不错的。好，那再来呢，我们来看的是最后一副卡。最后一副卡呢，我们拿选的是这颗石头。这颗石头呢，它是一颗黑石，上面有很多很多的白点。这个黑白石呢，其实它代表的是转换、转变。为什么？因为你不晓得到底是这个白点呢，把黑色的石头呢？ 给覆盖掉，变全白，或者是白点消失了，变成全黑。所以在这样的一个属于 merge 的一个状况的时候，它也会意味的是你要做选择。比如说，你在一个团体里面，你选择我要当白脸或者是黑脸，我要不吭声还是我要出头。所以，在人际上就会面临这样的一个选边站，或者是要去做一些。 会影响后续的一些关键的时刻，在财运的部分来讲的话呢，要么就是你可以那个不再被套牢了，你可以轻松的解脱，或者是说你有一笔横财进来。所以其实在这里来看的话呢，它就会是代表的是，呃，要小心步步为营的一个状况。好，我们来看一下这一个石头。 它所对应的牌是什么样子的状况？首先呢，我们看到的是第二十八卦的折风大过。那折风大过，基本上呢，折它代表是沼泽，那么这个风呢，想要去呃吹动它是有点难度的。如果今天它是一个清澈的水，其实是。 可以让它有所动摇的。可是沼泽，因为它里面有很多的沙石啊，呃，或者是泥巴啊，哦，所以它的重量呢，它的 density 会比这个水要来的重，因此它是不容易被晃动的。当到直风大过的时候，呃，它会代表是我们要注意，我们有没有超越自己的极限，去挑战一些不该挑战的困难。 尤其是比如说这个卡片是针对财运的话，那你会不会是杠杆放太大了，或者是说你一次就收 hand 了？你是不是呃胆子放太大了？这呢反而会给你造成没有必要的一个压力跟烦恼，因为你思思念念的都在担心的是，呃，我会不会被套牢啦，或者是说这个投资会不会吃亏啊？所以尽量不要去做一些。 不是属于在你所能够能力范围内负担的一些投资，因为呢，当你做的是属于不自量力的一个投资的时候，就会很容易呢，逢到的是损，好，那这个损呢，也会把你压倒哦。所以尽量要在财运的部分，在这个月呢，尽量要就是，呃，拿捏好分寸。 那再来呢？我们看一下，在人际的部分，我们会拿到的是这张星之三，它代表是 Tree of Hearts。那么这边我们看到的是有，呃，三个这个美人鱼正在游玩，哈，而且呢，他们似乎是非常非常的开心。那是在一个海底的世界，而且呢，最下面的这个贝壳里面是在冒泡的。那我们都知道。 贝壳里面一定会有珍珠，不过旁边的这个宝藏呢，它是没有开启的。好，所以在这里呢 t r i p e hearts 它其实会代表是什么？它可以在易经里面代表是鼎，所以会代表是除了你是不可以、不可能是自己孤身一个人去做任何事情的，你周边一定至少要再多两个人来帮你一起哈，不管是上司或是部署。啊，在家人或的关系也是一样的。 那再来呢？呃，它也会代表是家人啊、朋友啊，或者是嗯，反正就是跟你的人际版图相关的人呢。你们在这个月里面比较需要要齐聚一堂，一起去为一个有共同的目标去做努力啊。所以呢，要注意一件事情，因为宝箱不是开的，所以请不要有目的性的去接近别人哦，要用你最真诚的一颗心。 去对别人，那么你最后呢就可以拿到，呃，如是珍珠的一个保障。那这些东西呢不是要去计较的，因为如果你在关系里面去做计较呢，就是不太理想了。所以在这个礼拜，尽可能就是用轻松的心态去面对你周遭的人事物，呃，不论是在公或者是在私，或者是在家里，都是一样哦。好。 以上呢是针对我们近一个月内呢，在人际方面、海运部分呢所要注意的提点方向。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。那有需要老师咨询的朋友，也可以透过下方的资讯栏联系老师。我是金玲老师，感谢大家的收看。喜欢的朋友也务必帮老师分享出去哦。我们下次再见了，拜拜。